Hola acuarelistas, mi nombre es Manuel Pizzuti. soy pintor y dibujante. Llevo más de 35 años dedicándome al bello arte de la acuarela. En esta serie de tutoriales os voy a explicar unos trucos para perderle definitivamente el miedo a la acuarela. Los profanos cuando se acercan a esta técnica terminan frustrados porque no consiguen controlar el agua, las manchas, los efectos inesperados que surgen. Pero el eh, profesional cuando ya va aprendiendo a controlar y a dominar estos efectos que en principio parecerían errores, los puede convertir a su antojo en efectos visuales muy interesantes que en muchas ocasiones son imposibles de conseguir de otra manera. Pero vamos a empezar con el dibujo. Estamos hablando de, de pintura, ¿verdad? Pero sí, vamos a empezar con el dibujo, porque el dibujo es la base donde podemos encajar todos los elementos de un cuadro para que queden compensados y equilibrados. Vamos a comenzar con un dibujo a lápiz. Un paisaje muy sencillo, una casa, un camino, algunos elementos del campo. Y con ello vamos a dar unos ejemplos prácticos, dibujándolo directamente. Voy a hacer un ejemplo eh, delante de la cámara para que podamos entender cómo se resuelve la perspectiva y cómo se resuelven las figuras, si las hubiera, o los elementos de árboles, eh, hierba, cómo resolver la perspectiva del camino y demás. ¿De acuerdo? ¿Estáis listos? Empezamos. Hola cuadristas, ya estoy de vuelta. Voy a realizar comprometido el boceto a lápiz de la foto que podéis ver en el ángulo inferior izquierdo. Empezamos. Para ello voy a empezar a encajar de forma muy suave con el lápiz sin apretar la casa que tenemos como elemento principal de la composición. Como podemos ver, estoy haciendo unos, eh, unas líneas a lápiz muy, muy suaves, sin apretar demasiado, para poder corregir las líneas que no estén correctas. Y vamos a ir haciendo el montaje de la imagen general. Como podéis ver, no estoy realizando la casa en el centro de la composición, no la estoy colocando en el centro porque es más bonito cuando una composición se realiza de una forma ligeramente descentrada, puesto que las composiciones totalmente centradas en la parte justo central de la, del papel, ya desde antiguo se han siempre desestimado, puesto que no queda demasiado eh, elegante ni tampoco agradable a la vista, cuando es una imagen demasiado centrada voy a realizar la forma de la casa y ya voy insinuando un poquito la vegetación que se encuentra en la parte inferior de dicha casa. Porque eso nos ayuda también a colocar todos los elementos en el cuadro. Realizaré también la parte de la vegetación que se encuentra a la derecha, y esta vegetación nos ayudará a componer la perspectiva de la vegetación que define el camino, el senderito de tierra que tenemos en primer plano. En la parte esta de aquí, en el primer plano, haremos este sendero que nos dará una profundidad muy importante para un cuadro, para que no quede jamás un cuadro tiene que quedar plano, a menos que no estemos buscando evidentemente ese efecto visual. Pero en este caso lo que pretendemos precisamente es tener esa profundidad que nos dará una perspectiva muy marcada y muy bien definida en la, en la pintura. Como podéis ver, estoy haciendo líneas sueltas, muy eh, frescas, sin hacer un dibujo previo de perspectiva clásica que suele hacerse en los eh, libros de, de dibujo. Porque esto, para una pintura que pretendemos que sea algo fresco y espontáneo, y sobre todo pictórico, no podemos realizar una pintura con un dibujo previo demasiado técnico. Como podéis ver, tengo aquí esta goma de borrar, que es muy útil, que se vende en la mayoría de las tiendas de Bellas Artes, incluso en papelería se puede encontrar en algunas papelerías. El pincel me sirve para ir eh, eliminando los restos de goma de borrar que molestan en el papel y es una forma limpia de hacerlo, puesto que así no acumulamos grasa innecesaria de la piel sobre el papel, que esto luego nos daría problemas en el momento de pintar. Voy a colocar la otra casa. No nos preocupemos demasiado si las distancias son exactas como están en la foto, porque lo menos importante en estos casos es precisamente que sea una cosa precisa y con todas las distancias exactas. No estamos realizando un trabajo de arquitectura, por tanto, las medidas y las distancias siempre tienen que ser aproximadas para recrear la sensación de lo que estamos viendo, no realmente la exactitud. Vamos a hacer ahora este el poste de la luz que vemos aquí, que vemos que hay dos, y voy a colocar el otro poste, el que está justo delante de la casa, que como vemos, aunque ahora se me ha desviado un poquito la línea, eso nos puede pasar también a los profesionales, por lo tanto no os preocupéis si eso ocurre, es lo más normal del mundo, para eso estamos haciendo el boceto a lápiz. Como veis, el poste se me ha quedado un poquito desplazado respecto al tejado. Podemos corregirlo si queremos, no es tan importante, pues se puede corregir. Y ahora realizamos el otro poste que vemos detrás del tejado de la casa. Esto nos ayuda también a, a crear una sensación de, de varios planos que también refuerzan el efecto de perspectiva. Vemos aquí una ventanita. Pero, repito, vamos a ir haciendo sin preocuparnos en exceso de la exactitud. Aunque sí, vamos, como podéis ver aquí, me he dado cuenta que la fachada lateral de la casa es más estrecha, no hay tanta cantidad. No vemos tanto porque el giro de la casa hace que no se vea tanto. Y la rectificamos. Si esto lo estuviéramos haciendo directamente con el pincel, que hay pintores que lo hacen, yo incluso lo he hecho en algunas ocasiones, tendremos un problema añadido, por así decirlo, que no podemos borrar, evidentemente, eh, la línea que hemos hecho con pincel. Pero, bueno, hay eh, algunos cuadros que, se hacen así, también que quedan interesantes, sin duda, yo normalmente aconsejo siempre hacer un boceto a lápiz. Yo además soy muy detallista, como podéis ver, y como podéis ver en mis obras a posteriori cuando vaya haciendo otros ejercicios. También haré algún ejercicio que sea de trabajos más esquemáticos, que también es interesante en la acuarela. Pero en este caso vamos a realizar este cuadro con este cantidad de detalles, por lo tanto, es importante hacer un, dibujo previo con el lápiz. Voy a realizar el otro lado de la carretera, voy a dibujarla para que tengamos ya el efecto de profundidad. Como veis, el terreno de donde está la parte de tierra lateral de la izquierda, lo estoy haciendo con líneas sueltas. ¿Por qué sueltas? Podría hacer una línea continua con sus curvaturas, sus, varias... Eh, eh, las variaciones del terreno, pero lo prefiero hacer todo eh, así suelto porque luego cuando lo pinte acuarela me ayudará a tapar con la pintura las líneas que aunque sean bonitas, y, yo siempre las dejo y no las borro jamás, se pueden borrar a veces, no siempre, porque algunas están debajo de la pintura y, aunque sean en transparencia no se dejan borrar, porque ya han quedado como eh, fijadas. Pero yo las dejo porque para mi gusto quedan como un toque más que mm, da unas pistas al, observador de cómo se ha realizado este, esta obra. Como vemos en la foto, hay la línea del mar, puesto que está realizado en una ciudad que tengo la gran suerte de vivir en Mataró, en, eh, cerca de Barcelona, que tiene eh, mar y campo. Y se puede ver las dos cosas al mismo tiempo, y eso queda precioso, y vamos a, hacerlo. Vamos a hacer esta línea del mar, que próximamente, aunque en realidad el terreno me ha quedado más arriba, vamos a bajarlo un poco, vamos a bajar toda esta parte del terreno del fondo. Como veis, el lápiz nos auxilia para eso, para poder mm, corregir, podríamos haberlo dejado tal como estaba, pero me gusta que respire el cuadro y por tanto prefiero que haya este punto de margen un poquito que tenga el punto donde está el mar, precisamente donde estaba la línea que habíamos hecho del paisaje. Vamos a realizar la línea del mar. Como digo, aquí también no voy a estar cogiendo una, regla o una escuadra para hacer la línea del mar recta. Si queda un poquito inclinada, no hay ningún problema, tampoco es un eh, trabajo eh, que tenga que ser preciso al máximo. Y ahora sí que realizaremos las, los arbolitos que se ven al fondo y un poquito el terreno. Después ya podemos dar más detalles con, con la pintura, pero de momento vamos a definir la base de la línea. De acuerdo, ya estamos. Ahora, aquí como eh, veis he hecho la parte de aquí que hay eh, la parte del suelo donde cambia el tipo de terreno Aquí hay la huerta y aquí en cambio está un terreno más clarito. Que aquí había un caminito que hacía por aquí y seguía detrás de la casa. Ahora vamos a realizar la otra parte del terreno de aquí delante. Como veis la hoja tiene puntos irregulares del corte que me, me gusta porque suele darle una sensación más, más artística sin que sea un papel cortado perfecto, con una escuadra y una, una, una cuchilla, queda mucho más bonito. Podemos insinuar un poquito, aunque luego lo haremos con el pincel, las formas que vemos en el terreno, que en realidad hay eh, había pasado eh, por ese punto un tractor, se ve claramente las ruedas de un tractor, y hay varias señales, que por eso me gustó mucho esta foto, porque es una foto que precisamente indica todo el, terreno eh, de campo. Porque si hubiese sido un, una, un suelo de tierra totalmente liso, regular, no hubiese tenido interés. Por eso he querido realizar esta foto para convertirla en pintura. Ahora bien, prácticamente podemos ver que ya está resuelto el tema. La, la, señal de tráfico la podemos obviar, si queremos, en este caso no la pondré. Y los cables de la luz que van que pasan por los postes, no los voy a pintar ahora, no los voy a dibujar, los voy a hacer directamente con el pincel. Hay una, una línea que se ve en el lateral que lleva hasta la casa, que es, que es una, creo que es un canal de riego, una, unos, unos, de Lego que no lo voy a poner. Se pueden dejar. Podemos, digamos, eh, cambiar un poquito lo que vemos en el cuadro para mm, adecuarlo a nuestro gusto también. No es necesario realizar todos los elementos que se ven. Como veis, la casa que está en el lado eh, de, mi, de, mi, derecha, eh, lo voy a extender un poquito, que la foto no sabe para poder llenar ese espacio y luego ya lo, lo difuminaremos con el pincel, ¿no? ¿no? voy a hacer tampoco todo el detalle de la casa. De hecho, esta casa se quedará como un elemento este, lateral que no, no, no tiene tampoco tanto, eh, tanto peso en la composición. Aquí voy a realizar un poquito una mínima insinuación de detalle de lo que es el primer plano, pero luego esto lo haremos a pincel. Y ya la composición del cuadro ya está hecha. El dibujo ya está realizado y a partir de ahí vamos a ir haciendo la pintura. Pero esto será en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.